अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आज हम आप सबको गाइड करेंगे how you can place your order on Dilkash store के तो सबसे पहले आपने दिलकश स्टोर पी के वेबसाइट को ओपन कर लेना है वहाँ पे ऐसे होम पेज आ रहा होगा ऐसे बैनर्स वगैरह आ रहे होंगे नीचे ये कुछ हमारी सर्विसेज वगैरह हैं जैसे कि डिलीवरी चार्जेस और कितने वक्त में डिलीवरी होती है एक्सचेंज पॉसिबल है फ्री डिलीवरी किस कंडीशन में अवेलेबल है और वेलकम नोट और अगर आपको ये एक दूसरी वीडियो आ रही है यहाँ पर कि कैसे आ, मतलब ऑर्डर को प्लेस किया जाए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं वीडियो को आ, ये हमारा फेसबुक का ग्रुप है जो कि काफ़ी फेमस ग्रुप है और इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे लिमिटेड टाइम ऑफर्स चलती रहती हैं जो कि फील वक्त अवेलेबल नहीं है वक्ता फ़वक्ता यहाँ पे अवेलेबल होती हैं ये कुछ फ़ीचर प्रोडक्ट्स हैं तो बेसिकली ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाए बहुत से लोगों का ये सवाल है और उनको नहीं पता कि ऑर्डर कैसे प्लेस प्लेस किया जाए तो सबसे पहले आप शॉप पे क्लिक कर लें शॉप पे क्लिक करने से यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो भी चीज़ है वो सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सी प्रोडक्ट्स आ रही हैं यहाँ से आप पेज नंबर टू पे जाएं और यहाँ पे और प्रोडक्ट्स आ जाएंगी and then page number three page number four page number five etcetera etcetera तो इन सब पेजेस पे यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं तो बेसिकली बहुत से लोगों का सवाल है ख़ास तौर पे सब सबसे ज़्यादा हॉट ग्लो गन के ऑर्डर वगैरह प्लेस होते हैं तो लोगों का अप्रोक्सीमेटली यही क्वेश्चन होता है हॉट ग्लू गन के बारे में कि हॉट ग्लू गन कैसे प्लेस की जाए तो सबसे पहले मैं आपको गाइड करूँगा कोई भी चीज़ अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं तो यहाँ ऊपर सर्च बॉक्स में लिख लीजिए जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि आप हॉट ग्लू गन सर्च करना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से हॉट लिख दें हॉट लिख दें या अन लिख दें तो हॉट ग्लू गन सामने आ जाएगी हॉट से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स जितनी भी पोस्ट होंगी जितनी भी कुछ भी चीज़ वो रिलेटेड होगी वो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगी ठीक है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लार्ज हॉट ग्लू गन दे दी गई है यहाँ पे स्मॉल हॉट ग्लू गन दे दी गई है अगर आपको लार्ज लेनी है लार्ज पे क्लिक कर दें स्मॉल लेनी है स्मॉल पे वह क्लिक कर दें प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से दो तीन किसी में एक ऑप्शन होगा किसी में दो ऑप्शन होंगे इस तरीके से इनको वेरिएशन कहा जाता है किसी के अंदर तीन ऑप्शन हो गए तो इन ऑप्शंस को आपने सिलेक्ट करना है ऑप्शंस को सिलेक्ट किए बगैर अगर आप ऐटो कार्ड पर क्लिक करना चाहें भी तो ऐटो कार्ड पर क्लिक नहीं होगा सबसे पहले आपने जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है आपको हॉट ग्लू गन चाहिए अगर आपको चाहिए तो आप येस पे क्लिक कर दें अगर आपको नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कर दें जैसे कि मैं इसको फिल वक्त नो पे जो क्लिक कर देता हूँ आगे वो आपसे पूछेगा कि ग्लू गन स्टिक्स सिंपल वाली सिंपल वाली मतलब जो वाइट वाली ग्लू स्टिक्स होती हैं ये वाली अगर आपको पाँच चाहिए तो पाँच पे क्लिक कर दें अगर आपको बारह के साथ में एक फ्री की यह डील है अगर आपको ये डील लेनी है तो बारह जुमा एक पे वक्त क्लिक कर दीजिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थर्ड ऑप्शन ऑटोमेटिकली पहले से ही नो सेलेक्ट हुआ हुआ था क्योंकि ग्लू गन स्टिक्स ग्लिटर वाली फिल वक्त अवेलेबल नहीं है इस वजह से यहाँ पे फिल वक्त ऑटोमेटिकली नो था जैसे ही ये रीस्टॉक होंगी तो ये नो का ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट की जगह पे ख़त्म हो जाएगा और आपसे वो सिलेक्शन में पूछेगा कि आपको मतलब नो पे क्लिक करना है फाइव पे क्लिक करना है या बारह जुमा एक पे क्लिक करना है जैसे ही आपने इसको नो किया इसको भी नो कर दिया मतलब ये कि इस वक्त आपका सिर्फ सिलेक्टेड है ग्लू गन स्टिक सिंपल वाली बारह जुमा एक पे क्लिक किया आपने वेबसाइट ने आपको उसके प्राइस जो कर दिया एक सौ छतालीस रुपये के अंदर आपको बारह स्टिक्स मिलेंगी और साथ में एक स्टिक फ्री होगी जैसे ही आप पाँच पे क्लिक करेंगे वो आपको पाँच स्टिक्स के रेट आपको वो बता देगा इसके बाद में आप इसको चीज़ को ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दें तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बास्केट में ऐड हो जाएगी जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं hot glue gun small has been added to your cart ठीक है इसके बाद में हम यहाँ से आप मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर किसी और वो प्रोडक्ट्स को अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं लाइक इस मतलब ये कूलिंग से रिलेटेड कॉम है अगर आप कॉम की दो क्वांटिटीज़ वगैरह को ऐड करना चाह रहे हैं मतलब तीन चार पाँच अगर आप पीसीस वगैरह उसके लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से अपनी क्वांटिटी को ऐड करें और ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर दीजिए जैसे कि आप देख सकते हैं वो भी आपके कार्ट में ऐड हो गया अब आपका यहाँ पे टोटल बिल आ रहा है आपका total bill five hundred sixty rupees आपका टोटल बिल बन चुका है अगर आपको लगता है कि मुझे और भी चीज़ें चाहिए और आ, आ, मतलब ये बिल बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप और भी चीज़ों को देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आर्ट ग्लू है ये भी कूलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल मानी जाती है इसको भी आप अगर यहाँ से क्वांटिटी बढ़ाना चाह रहे हैं या आप अगर चाहें तो यहाँ पे क्वांटिटी लिख भी सकते हैं दस को पीसीस अगर आपको चाहिए तो इसको भी एड टू कार्ट कर दीजिए अब वहाँ पर टोटल चार चार चार्जेज आ चुके हैं सेवन हंड्रेड टेन रुपीज़ इसको आप यहाँ से व्यू कार्ड पर जब आपको लगे कि अब मेरी सारी चीज़ें हो चुकी हैं अब मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए तो यहाँ पर व्यू कार्ड पर जो क्लिक कर दीजिए व्यू कार्ड पर क्लिक करने के बाद में तो आपको यहाँ पर टोटल चीज़ें आपको दिखाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपने अपनी बास्केट में ऐड की हैं और उसकी क्या क्या प्राइस है और उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी आपने ऐड की है लाइक इस हम लोगों ने ये हॉट ग्लू गन को नो किया था ग्लू गन स्टिक्स को हमने पाँच किया था ग्लू गन स्टिक्स ग्लिटर को हमने नो किया था इसका मतलब ये ये सिक्सटी रुपीज़ की ये बनती है मतलब ये कि पाँच पीसीस की एक डील हमने ली है एक डील उसके चार्जेस बनते हैं साठ रुपये कॉम हमने ली है पाँच अगर हमें लगे कि नहीं पाँच कॉम नहीं मुझे चाहिए मुझे ये तीन चाहिए तो यहाँ से हम तीन करेंगे और अपडेट बास्केट पे वह क्लिक कर देंगे जैसे कि यहाँ देख सकते हैं सात सौ दस रुपये लिखे हुए हैं और पाँच सौ दस रुपये हो चुके हैं जैसे कि हम इसको भी कर सकते हैं अगर हम क्वान्टिटी इसकी कम करना चाहें तो हम इसको क्वान्टिटी कम करने के बाद में अपडेट बास्केट कर देंगे यहाँ पे पाँच सौ दस रुपये आ रहे हैं अभी यहाँ पे चार्जेस चेंज हो जाएंगे फोर हो गए अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट बाई चांस बीच में ऐड हो चुकी है या मैं इसको निकालना चाहता हूँ या मैं ये इसको ऐड नहीं करना चाहता था तो यहाँ पे इसके दो रास्ते हैं या तो आप इसको बिल्कुल ज़ीरो पे कर दीजिए ज़ीरो पे करने के बाद में अपडेट बास्केट कर दें या तो ये साथ में क्रॉस का निशान आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ, वो चीज़ यहाँ से रिमूव हो चुकी है अगर आपके पास कोपन कोड अवेलेबल है जैसे कि आ, हम अक्सर कबार कोपन कोड देते रहते हैं अपने रेगुलर कस्टमर्स वगैरह को भी और हमारे कॉन्टेस्ट वगैरह होते रहते हैं आ, हमारा फेसबुक का जो ग्रुप है जो कि मैंने आपको होम पेज पे आपको दिखाया था यहाँ पे जो स्टार्टिंग में वीडियो के उसके अंदर हमारे एवरी मंथ कॉन्टेस्ट होते रहते हैं एवरी मंथ हम अप्रोक्सीमेटली अट्ठारह लोगों को कोपन्स देते हैं मतलब ये कि 18 लोग फ्री कोपन जो हैं उनसे फ्री डिलीवरीज वगैरह हासिल कर सकते हैं तो यहाँ से आप अगर तो आपके पास कोपन कोड अवेलेबल है तो यहाँ पे आप उस कोपन कोड को ऐड करेंगे अप्लाई कोपन कर देंगे अगर तो उस कोपन कोड पे फ्री डिलीवरी होगी तो आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी अगर तो उस कोपन कोड पे कोई अमाउंट होगी जैसे कि आपको फाइव हंड्रेड रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा या टू हंड्रेड का डिस्काउंट मिल जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे उसके बाद में अगर तो आप लाहौर से बिलोंग करते हैं तो आपने इसी को सिलेक्ट रहने देना है अगर आप लाहौर से बाहर किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपने इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद में आपने रसीद टू चेकआउट पे क्लिक कर देना है टू चेकआउट पे क्लिक करने के बाद में अगर तो आप पहले के हमारे यूज़र हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपका यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह वो मांगेगा आपने उसको लॉगिन कर लेना है अगर आपके पास मतलब अगर आप कॉपिन कोड एंटर करना भूल चुके हैं तो आप यहाँ पे कूपन कोड एंटर कर सकते हैं उसके बाद में आपने यहाँ पे अपना फुल नेम देना है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिया जाता है ठीक है कंपनी नेम देने की ज़रूरत नहीं है अगर तो आपकी कोई कंपनी है तो उसका नेम यहाँ पे लिख दीजिए अगर कोई नेम नहीं है तो यहाँ पे ना लिखिए उसके साथ साथ मैं आपको वो बताता चलूँ कि ऑर्डर नोट में क्या लिखा जाता है फ़र्ज करें कि आपको कोई नोट मतलब आप कोई चीज़ हमें वो बताना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे जैसे कि ठीक है ये एक एग्जांपल नोट हम्म, दिया गया है यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप नोट लिख सकते हैं यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे ये एक एग्जांपल ईमेल आईडी दिया गया है यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे यहाँ पे आप अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे जो कि कुछ भी हो सकता है मैं यहाँ पे सैम्पल नोट लिख रहा हूँ यहाँ पे आपने अपना जिस भी शहर से आप वह बिलोंग करते हैं वो आपने लिखना है यहाँ पे यहाँ पे आपने अपना जो स्टेट है जैसे कि हमारा पंजाब है तो आपने पंजाब लिखना है पोस्टल कोड लाहौर का फाइव फोर ट्रिपल ज़ीरो है अगर तो आपको अपने एरिया के पोस्टल कोड का पता है तो बहुत बेस्ट है अगर आपको नहीं पता तो उसकी जगह पे simple one two three four लिख दीजिए अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे जो क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे अपना पासवर्ड वगैरह सेलेक्ट करके आपको जैसा कि यह आपका ई एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ या इसी ई एड्रेस के अगेंस्ट आपका पासवर्ड जो है यहाँ पर बन जाएगा जैसा कि फिर उसके बाद में आप यहाँ से उसको दोबारा लॉगिन कर सकते हैं जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप ऑर्डर प्लेस करने लगेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट्स उसका टोटल बिल उसकी ईच एंड एवरीथिंग आ रहा है यहाँ पे कुछ सर्विसेज हैं कि आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे सूटेबल कैश ऑन डिलीवरी है कैश ऑन डिलीवरी पे पहले से सिलेक्ट हुआ होगा आपने कुछ भी नहीं करना यहाँ से दैट दैट से बस आपने आके यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे वक्त जब क्लिक कर देना है कोई भी किसी भी किस्म का कुछ भी एरर अगर आ रहा होगा तो आपको ऊपर एरर सेक्शन में शो कर देगा जैसा कि हमने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया था तो पासवर्ड देना लाजमी था लेकिन मैं इसको यहाँ से फिल वक्त को डिसेबल कर देता हूँ अब हम यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर बासानी प्लेस हो जाएगा ये हमारा ये आपका ऑर्डर का नंबर है इस ऑर्डर नंबर को आपने याद रखना है वैसे बाय द वे आपको जो ईमेल एड्रेस आपने दिया होगा उस ईमेल एड्रेस पे आपको मेल भी रिसीव हो जाएगी मेल रिसीव हो जाएगी उसके अंदर भी ये ऑर्डर नंबर लिखा होगा लेकिन आपने ये इस ऑर्डर नंबर को आपने याद रखना है ताकि इन एनी केस आप अगर कोई भी सवाल करना चाह रहे हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन ले लेना चाह रहे हैं या अपने ऑर्डर के हवाले से उसके बारे में कोई भी डिटेल जानना चाह रहे हैं तो ये ऑर्डर नंबर वो बता के आप उसके बारे में हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं अपने ऑर्डर के बारे में यहाँ पे ईच एंड एवरी डिटेल आ रही है आपके ऑर्डर की ठीक है और बहुत जल्द मतलब आफ्टर प्लेस यू ऑर्डर एक या दो दिन में आपको कन्फर्मेशन कॉल भी रिसीव हो जाएगी तो कन्फर्मेशन कॉल के बाद में आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली वह प्रोसेस हो जाएगा और आपको डिलीवरीज वगैरह हो जाएंगी अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं लगती है तो यहाँ पे ऑनलाइन सपोर्ट का ऑप्शन है यहाँ पे आप अपना नेम और ईमेल एड्रेस दे के आप स्टार्ट चैट पे क्लिक कर सकते हैं जो भी कोई पर्सन अवेलेबल होगा वो आपको लाजमी जवाब देगा और आपकी रहनुमाई के लिए अवेलेबल है वो हर वक्त मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़